でございますたくさんの仲間に支えられ今年で10周年を迎えることができましたありがとうございます感謝の思いを込めて踊らせていただきますご声援よろしくお願いいたしますしばし を傾けてください星のようが犠牲に よさこい 皆様にねありがとうございました